Ah, uh, may tatanong lang naman ako. Siguro doon na lang siguro sa gilid. Para di ka nalalayo. Nalalayo? Bakit ako lalayo kung nasa tabi mo naman ako? Wala pa nga eh. Pati ika-ika ka, ano ba yan? Madam, yung vocal cords mo medyo, medyo magulo. Saan ba tayo? Saan gilid ba gusto mo, madam? Eh, gusto ko sana sa madilim. madilim? Ay, putang ina. <laughs> Putang ina, madilim. Teka, teka lang, teka lang. Teka lang, may pulis. teka lang. madam, tara, sakay ka. May alam ako, may alam ako na lugar na madaling. Ninong, lalabas pa ay, kami, Ninong ay, ha? Ay, sige, ingat kayo ha. Sige. Baka makahuli. Ay, hindi, Ninong. Bakit kami mahuhuli? Eh, ano po ba yung sasabihin niyo, madam? May alam ako na isang lugar na madilim. Kahit Basta na mataas sa... ang sikat ng araw. Pag tayo na lang dalawa, mamaya. Ay, pag, ay, pag tayong dalawa? Ay, gusto ko yan. Ano ba sasabihin mo? Ay, naku, madilim nga dito. Ayan, eto madam, madilim dito. Gusto mo pa ba madilim palalo? May mas ididilim pa ba? Ay, meron, meron, meron, meron, meron! Um, saan bang madilim? Ha? Ah, gahanap ako ng madilim, ha? Eto, madam, dito. Yan, dito madilim. Ayan, yan, yan, yan, yan, yan! Ang gusto ko! Teka, hindi pa nga tayo nagpapakilala eh. Ako nga pala si, ano, madam, Vicente, Vicente. Ano, Nice to meet you, Vicente. Ah, ako si Lexi. Lexilor. Lexilor? Oh my God! wow! Eh, ano po ba yun? Ano po ba yun? Eh, Madam ano Lexi? Ano yun, Madam? Eh, Ay, putang ina! <laughs> Bakit may baril ka dyan? ah, kung ayaw mong masaktan, magubad ka na. Ano maghubad? Ano maghubad? Ay, ayaw mo ba? Ay, ito, ito, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Yan. Ito na. Ayan. Ah, matras-atras ka ng konti, ha? Ah. <laughs> Ayan. um, ah, gusto ko kasi yung mga dancer. Dancer! Dancer, ano gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong gagawin mm, ko? Mm, sayaw ka muna siguro. Sayaw, sayaw. Anong klase sayaw? Uh, kahit ano, bilisan mo na. Dali. I'm never yeah. dance Gusto ko yung ano, ah, pagbibigay. <laughs> Yung wala bang masexy dyan? Yan. Madam, bakit mo yeah. ginagawa sa akin to? Ay, kala ko Ano lang? Kala eh. lang ako. Nakita kita kasi nini, eh, natripan kita kasi may kasama kang babae. Naku, ay, ano kasama akong babae. Eh, bala ko nga sanang patayin yun eh. Buti na lang, lumapit ka. Hindi ko siya nasaktan. Eh, bakit mo naman mapatayin yun? Ay, Diyos ko. Eh, eh. Oh. Nagwapuhan ako sa'yo kanina. Ay, hindi naman ako gwapo, madam. Ang pangit-pangit ko nga kapag kapag ng ko eh, oh. Ay, masarap yung sampal-sampalin. Ay, bakit mo ko sasampalin? Eh, gusto ko yung ganun eh ay, wala bang mas sexy dyan? Eh, Eh, gusto ko sana sing and dance. Anong kasi kanta ba gusto mo? Anong klaseng Ah, kanta? mm, kahit anong gusto ko. Ano ba favorite ano? mo? Favorite ko? Ah, buki mo na kulay rosas Namumukat ka't pakinimas-himas Favorite mo ba talaga yan? Oo, oh, Parang gusto ko yung favorite mo ah. At ang mula dalulong, dinadalong ang mga bubuyog. Kapag ako'y nalilibugan, tumitiyaya sa lansangan. At ang bawat makakita, agad niyang pinapatungan. Naku. Iniyot, okay, okay. iyot, iyot. Ako'y umakipo. Namamasa namamasa ang iwa. Napapasiyaw din ako. Dong, nagsasanda si Dudong, wala na. Ay, ayaw ko na, madam. Hindi ako satisfied. Hindi ako satisfied, Vicente. Alam kong may mas kaya ka pang gawin maliban dyan. ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? Mm, ano bang kaya mong gawin para sa buhay mo? Vicente, hindi kita naririnig. <laughs> ibibigay ko lahat. Buhayin mo lang ah, ako. Ibibigay lahat. Oo, oh, ibibigay ko lahat. Hmm, ano ba pwede mo ibigay ngayon? Mamahalin ka ni Vicente, maniwala ka. Dadaling kita kung saan mo gusto maglakbay. Basta sa akin, ibigay mo lang. Matagal ko na kinasama sa talaga, bata. Hindi, hindi. Eh, balita ko, marami kang babae. Ano, maraming babae? Wala akong babae. Gumagawa lang kami ng pera ni Miao Miao. Mm. <laughs> Hindi nga kita kilala, madam eh. Eh, narinig ko kasi kanina sa ospital, magaling kang dumiskarte. Ano magaling diskarte, Wanda? Anong klaseng diskarte pa gusto mo? Ay, uh, gusto ko, um... Uh, baka di mo naman kaya. Ano ba yun? Ano ba yun? Hmm. Nabuboard ako sa ginagawa mo. Ah. Wala bang iba? <laughs> ano walang iba, madam? Ano ba? Wala na bang mas hot dyan? Wala na Eh, giling-giling mo pa. Hindi kita ayan. marinig. Ayan. Hindi ba naubat yung boxer mo? ayan, ayan, ayan, ayan, ayan. Eh, hindi ba naubat yung boxer mo? Ay, hindi, madam. Hindi na Hindi. Ano kayo? Nakakano naman. Eh, madam, sino ka ba? Hindi nga kita kilala. Putang ina ka. Ba't mo ginagawa sa akin to? Eh, ngayon, kilala mo na ako, di ba? Si Lexi nga ako. Lexi, putang ina. eh, hindi ba ano ako pamilyar? hindi ka talaga pamilyar. Oh, napapanood lang kita sa mga ano, sa mga Pornhub, UGs doon. Ano ah, ka atraso mo? Ano atraso ko? Hindi ka naka-premium. Hindi naka ako pambayad sa premium, madam. Wala akong pambayad sa premium. Wala pambayad? Oo, oh, gusto mo tayo. Yan. Gusto, gusto mo, madam, tayong dalawa gumawa. Uh, ng mga future videos mo. Ah. ah, pwede naman, pero magaling ka ba? magaling. Hindi ako magaling, madam. Hindi ka magaling. Ay, naku. Papatay na lang kita. Hindi ka pala ah, magaling magaling ako ah, kumanta, magaling ako kumanta. Magaling, ay, ay, kumanta. Ako din, magaling din ako kumanta kahit walang mic. Sige, ah, kataka, madam, ah, kataka. Ay, hindi, hindi. Ikaw, ikaw tinututokan ko eh. Ikaw muna. Ikaw lang. Hindi kita naririnig, Vicente. Hello, hello. Ayan, naririnig na kita. O, oh, yun nga, yung sa video na sinasabi mo, mukhang magandang offer yan. Eh, ano ba yun, madam? Eh, Ayoko. parang gusto ko yung offer mo na gumawa ng video. Ayoko nun, madam. Mapapodcast ako dun, madam. Ayoko nun. <laughs> Ay, ayoko din yun. Bawal pala yun. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin natin sa ibang lugar. Sa ibang lugar? Saan? May- sa Tondo? May alam ako kung saan. <laughs> Kasama ka ba? Ay! ka lang. Dumudukot ka, walang niya ka. Ang liit naman yung dinudukot ko. Eh, hindi matangkad kasi likod ko, inapurot eh. ko yung baril ko. Eh, kung Kinakabot maliit, ko yung- kung maliit, doon mo na ilabas. Eh, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na. Eh, patingin niya kung maliit. Eh, maliit na. Tago mo na yan. Walang mararating yan. Ah, wala na naman yung boses mo. Eh, Vicente? Po, po, po. Ah, dinala lang talaga kita dito kasi gusto ko rin yung cellphone number mo. Self po, tayo na cellphone number lang, pinahirapan mo pa ako. Eh, gusto ko kasi yung pinapahirapan ako. Pinapahirapan? Paano naman kita papahirapan, madam? Mm, eh, gusto ko yung may thrill. May thrill? Oo. Ano, ay, madam, ano ba email mo, madam, kung may thrill? Eh, mamaya na lang. Ah, mamaya na lang. Ah. ano ba pangalan mo, madam? Pwede ko pala pangalan. Ah, si Lexi nga ako. Ah, Lexi, Lexi. Ay, cellphone number. Ano eh, ano ba? Eh, save may number ko, ha? Number lang naman pala eh, Lexi. Yan. Madam. Hindi ko makita yung number ko. Hindi mo makita yung number? Sa settings, Hindi. madam. Yung number mo na lang ibigay mo. Ah, sige. Bibigay ko yung number ko. 273 Okay, go on. dash 0627. Okay, okay. Okay. Eh, madam. Papakilala nga pala ako sa'yo. Sino yun? Eh, um, ganyan ka ba talaga? Ganyan ka ba talaga? Patay na patay sa akin? kung di mo natatanong, eh, isa ako sa stalker mo. Stalker? Eh, eh kung stalker, kung stalker lang pinag-uusapan, eh, eh, ako nga pala si Enzo at your service. Pwede mo ko i-text anytime, pwede ka mag-mensahe sa akin anytime. Okay? Anytime? Alright. Anytime, anytime. Anywhere? Yes, anywhere. Anything? Mawawala na naman yung vocal cords mo. Walang hiya yung bunganga mo. Anything that you want, I can give it to you. Ay, yes. gusto ko yan. Eh, siguro, magkita tayo sa ibang syudad siguro. Ay! Hindi, ko yan. hindi yata pwede yan dito. Oo, oh, di pwede. Ay, hindi ako pwede ron. Ayoko doon. Ay, hindi ayoko doon. Huwag ka mag-alala. Hindi doon. Oh, hindi rin ako pwede doon. ron. Di ka pwede? Bakit di ka pwede ron? Eh, alam, marami akong customer doon. Si Lexi ako. Eh, marami ka customer. Naku, patay tayo dyan. Speechy masyado ano ka ba? Eh, tindera kasi ako. Ano bang sinasabi tindera, mo dyan? Tindera ng ano ba? Eh, nagtitinda ako ng talaba. Ah, titinda ka ng talaba, patay tayo. Oo, oh, nangunguha kasi ako ng kabibe kung di mo natatanong. Okay. Eh, eh, saan balakad natin, madam? Eh, ibabalik na kita sa kasama mong babae. Nakakahiya naman. Oo, oh, sige, sige, sige, eh, sige. Eh, eh nasa na ba yung number ko? Nasa akin na. Ay, eh, basta, I will eh, call you. Yes, Anytime. Call Anytime. Anywhere. Anywhere. Anything. Anything, ha? Ah? Okay. That you want, ah, sige. I can give Iba. it to you. Eh, basta iipangako mo na gagawin mo yung gusto ko, ha? Ah. Pagka tinawag kita. Yes, yes. Pag tinawag mo ko, yeah. darating kagad ako. Yan ang gusto ko. O, ah, sige na, bumalik ikaw, ka na doon. Ikaw lang aking pagsisilbihan. Kaya, Hanggang OOC ko pag gusto mo. Okay. Ay, joke lang. Eh, siguro, pag tayong dalawa, call me Master. Master. Master. At talaga Ay, ang ano. gusto ko. Master, ano bang gusto mo? Eh, eh, hindi na pwede rito. Sa susunod na lang, ha? O tara na, bubalik na tayo dun sa babae mong kasama. Hindi naman ako selosa. Hindi ko selosa? Eh, hindi ako selosa, huwag ka mag-alala. Tara na. As, as, Eh, teka lang, teka lang. Eh, ayoko sanang may makaalam nito, ha? Kung oh, wala Tayo lang sana, eh. Baka matuluyan na kita sa susunod. Ay, Malinaw ba, eh? Ay, nako, wag mo ko tutuluyan. Hmm. Eh, eh, Pag tinu- pag tinuto ko sa'yo itong baril ko na to, ipuputok ko sa iyo to, madam. Eh, ang liit ng baril mo, nakita ko. Ito! Eh, pag malaki na siguro yan. O, tingnan. Ay, pag malaki na. O, sige, sige, sige. Eh, bakit di mo palakihin, madam? Eh, eh bawal nga dito. Tsaka na nga. Mahirap na. Mahirap na. O, sige, Oo, sige. O, tara, tara na, na, madam. Basta anytime ha. Ah. Anytime. Anytime. Hindi mo ba alam, madam? Para ako si Pugna. Nangungutos ako ng lakas. Ay, naku, sipog oh. Eh. Di ba yun ang chuchup-chup? Oo! Oh! Eh. Mas talaga lakas mo sa akin, madam. Nako po. Kahit naku. na sabihing veterano ka, nako. Mas veterano to. Oo. Oh. Talaga ba? Eh, huwag ka oh. maingay. Baka marinig nila tayo. Eh, saan pa tayo, madam? Asan na yung chicks mo? Ay, hindi, hindi ko chicks yun. Eh, talagang business partner ko lang yun. Oh. Asan na, asan na yun? Sa Simeon, nawala. Tayo na. Chip! Ba't nakahubad ka? Ginawin ka niyan. Eh, pinahubad ako nito ni Lexi eh. Yun May, may sinasabi ka, Vicente? Ay, wala po, wala po, wala po. Si Yari ka. Ah. Oh, eh, ay, ah, thank you. Nasi Aki uh, Vicente, Vicente, uh, yes, yes, yes, aalis yes, na lang ako. I will call you anytime, anywhere. Okay? Oo, oh, anywhere, anytime. Bagay nga. Oo, okay. eh, kailangan, eh, kailangan mo ba... Nalatanong kasama mo kanina. Madam, eh kung kailangan mo ba globe number ko, pwede ko isend sa'yo globe number ko para you can call me anytime, anywhere. Eh, oh. email mo na lang. Alam mo naman email ko eh. Ay, alam ko pa email mo. Hindi ko, oh, ko alam oh. email mo eh. eh oo. Oh. Eh. Mamuusok na yung car mo. Sige na, mauuna na ako. Sir, alam mo, pa, alam mo usok na yung ko- ko- ano yun? Ano? mo. Alam mo bakit ang usok to? Bakit? Kanina pa kasi talaga ako nag-iinit sa'yo eh. Ay, nako, i-hold mo muna yung pag-iinit mo, ha? Ay, hold ko ba muna? Oo, tiis-tiis Oo. muna. Eh, kalma tiis muna. patotoy muna. O sige, sige, sige. Ay, gamitin mo na to kung gusto mo. Ay, teka, magbibihis muna ako sa banyo. Putang ina kasi pinakubad ako eh. Um, Best plan, best friend? Ano best plan? Saan ka na nakanggaling? May, may, may number ka ni Aki? Wala po eh. Ah, Hindi ko eh, sa, na... sa baba nyo dito, eh, magbibihis lang ako. Talagang nakaboxer ako eh. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Ba't ka kasi nakaboxer? Kaya ka. Ah, <laughs> ano ba yan? Naku po, ate. Ano ba yan? Nasa harap ko. Nabanta na kita. Hindi, okay lang, Dok. Tsaka pengi ako isa. Mm. Pag ako po matindi. Shut up. Shut up. Shut up. Mal- matatagtagan pa yan. Ayan, ah. sa muli. Teka, magbibihis muna ako. Bihis ka na.